assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugun sizlar bilan avtodesk revit dasturida e, familiylar ya'ni o'sha komponentlar haqida gaplashamiz e, komponentlar bu e, o'sha revit dasturida umuman loyihamizda bajaril qo'llaniladigan asosiy detallar hisoblanadi eshik bo'lishi mumkin devor bo'lishi mumkin shift pol shunga o'xshagan narsalar o'zi komponentlar uch xil turga bo'linadi revit dasturida e, tizim komponentlari yuklanadigan yuklab olinadigan komponentlar va o'sha joyida yasaladigan komponentlar e, tizim komponentlari bu o'sha revit dasturida e, o'sha andaza bilan ochamiz o'sha andazani o'zida mavjud bo'lgan komponentlar hisoblanadi bularga eshiklar devorlar rom ustunlar tom shift va bundan tashqari annotatsiyalar va hokazolar kiradi buni revit dasturida ko'rsatib bersam mana hozir yangi e, boshidan ochildi ya'ni o'tgan darsda o'rgatilgan narsalar hammasi o'chirib tashlangan endi boshlang'ich holatga qaytganmiz e, bu yerda mana tepada ribbon panelda arxitektura bo'limida ham ko'rishingiz mumkin devor eshik deraza e, komponent kolonnalar shiftlar pollar shunga bular hammasi o'sha e, tizim komponentlarga kiradi ya'ni andijani o'zida mavjud bo'lgan komponentlar ho'p e, bulardan bemalol olib foydalanish mumkin masalan devor e, yoki unga eshik qo'ymoqchi biz yana kiramiz mana eshik ya'ni tizimni o'zida mavjud bo'lgan komponentlar ho'p endi yuklanadigan komponentlar ya'ni tizimni o'zida e, andazani o'zidagi komponent to'g'ri kelmasligi mumkin loyihamizga unda nima qilamiz unda e, yuklab olishimiz mumkin masalan maxsus saytlardan yoki kompyuterimizda saqlanib qolgan o'sha e, komponentlarni yuklab revit dasturiga olib kirishimiz mumkin e, bu qanday bo'ladi buni o'zini yo'llari mavjud o'sha ribbon panel ribbon panelda bizda insert degan bo'lim mavjud insert bo'limini ichida mana bu yoqda load family ya'ni familyni yuklab olish komponentni yuklab olish buyrug'i bor buni ustiga bosamiz o'zi kompyuterimizni xotirasi kelib chiqadi shu kompyuterimizda mavjud bo'lgan e, komponentni shu yerdan olib kirishimiz mumkin masalan e, e, bu yoqda divanni modeli bor o'shani olib kirib ko'rsatib beraman mana divan family o'zi yozib qo'ygan ma'lumotlarda ham hop mana faylni tipi family belgilanib open bosiladi va bizda hozir bu komponent revit dasturiga kirdi buni qayerdan topamiz deganda arxitektura bo'limida ribbon panelda komponent degan buyruq bor place a component strelkani ustiga bosiladi va birinchisi place komponent ya'ni e, oxirgi ishlatilgan komponentlar shu yerda mavjud bo'ladi mana divan oxirgi e, olib kirilgan komponent divan modeli yoki e, buni aniqroq bo'lish uchun 3d ko'rinishda ham ko'rishingiz mumkin mana divan modeli ho'p endi buni olib kirish uchun faqat именно faqat insert e, bo'limiga kirish shart emas aytaylik e, tizimdagi bor bo'lgan komponentlardan foydalan foydalanish jarayonida ham olib kirsa bo'ladi masalan eshik eshikni ustiga bosganimda ham eshiklar har xil eshiklar kelib chiqdi e, bu yoqqa qarasang qarasa qarasangiz bu yoqda load family ya'ni boyagi buyruq o'zi avtomatik kelib chiqadi shu yerda o'zidan ham olib kirsa bo'ladi ho'p endi keyingisi bizda joyida yasaladigan komponentlar endi tizim komponentlaridan qoniqmadik yuklab olin o'zimizga kerakli bo'lgan komponentni yuklab olmoqchi edik uni topolmadik unda nima qilamiz unda e, qo'lda o'sha loyiha jarayonida qo'lda yasashga majbur bo'lamiz e, bunda bizga joyida yasaladigan komponentlar qo'l keladi o'chirib e, tashlayman bu qanday bo'ladi bu o'sha arxitektura bo'limida boya ko'rsatgandek komponent degan buyruqni ustiga borsangiz bu ikkinchisi mana quyoshga o'xshagan rasm turibdi model in place o'shani ustiga bossak bizdan so'raydi mana demak qo'lda demak tushundi kompyuter read qo'lda yasamoqchi nimani yasamoqchisan bu bo'lishi mumkin eshik yasamoqchimisan mana mebel yasamoqchimisan kolonna yasamoqchi hammasini o'zini turlari bor mana shu turlardan o'zimizga kerakli e, bo'lgan qatorni topib belgilaymiz aytaylik ya'ni mebel yasamoqchiman furniture system belgilab turib okeyni bosdim nomini so'raydi masalan nima mebel yoki e, qaysi xona uchun o'zimiz istagan nomni yozamiz hmm. aytaylik stul mana hop endi e, bu hozir shunchaki ko'rsatib berish uchun yashayapman bu bu haqida to'liq yana e, keyingi loyiha jarayonida amaliyot jarayonida yana o'rgatib o'tamiz hozir shunchaki ko'rsatish uchun e, extrusion ya'ni yasash to'rt burchak holatda yasash bu yoqda har xil turlari mavjud o'sha shakllarga qarab og'ma shaklda yasash mumkin o'sha yasamoqchi bo'lgan modelimizni to'rt burchak oddiy to'rt burchak yasaganimizdan chiziqlarni turlari line ya'ni bitta to'rt chiziq rectangle to'rt burchak mana rectangle aytaylik mana to'rtburchak shakl endi bu qayerdan qayergachaligi e, extrusion start ya'ni boshlanish nuqtasi yasalayotgan modelning boshlanish nuqtasi noldan ya'ni yerdan aytaylik hmm, sakson santimetr balandlikgacha sakkiz sakkiz yuz millimetr bo'ladi galchka bosiladi va hosil bo'ladi mana bizda o'sha bu to'rt burchak hozir revit buni mebel sifatida tushundi chunki biz boya tanlaganimizda mebel qatorini tanlagandik o'shaning uchun bu to'rt burchakni e, mebel sifatida tushunadi revit mana uchta d formatda ko'rganmiz mana ho'p e, buni именно mebel ekanligini mana o'sha e, modelni yoki mebelni belgilab bu yoqda yana galsga bosiladi to'liq bo'ldi ish yakunlandi masalan materialni bermoqchi emasman shu bilan ishim yakunlandi yana bitta mana bu galochka bosiladi bo'ldi ish yakunlandi endi buni belgilab turib bu yoqda edit type ya'ni o'zgartirish xossalarni o'zgartirish tugmasi bosilsa buni mebel ekanligini ko'rib olishimiz mumkin ya'ni qanday type comment type comment buyrug'ida type commentmas degan type comment ya'ni anaqasi e, kommentariyasi mebel haqida ma'lumot model ya'ni nima o'sha mebelligi mana mana shu qatorda yoziladi buni ya'ni keyingi darslarda hali chuqurroq o'rgatiladi e, xullas e, qo'lda yasaladigan familiylar mana shu tarzda yasaladi ho'p tizim komponentlari yuklanadigan komponentlar va joyda yasalgan komponentlar hop familiylar mana shu uchta turdan iborat qolgan ya'ni bu haqida uchala komponent haqida to'liq ma'lumot keyingi darslarda e, bitta bitta o'rgatiladi hozircha esa ha